大家好，今天我们继续来分享谭吹。谭吹不是一种哲学，它比较像是一种科学。但是有一个不同，科学是客观的，而谭吹是主观的科学。但它仍然是一个科学，而不是一个哲学。哲学会思考真理，思考那个未知的和那个最终的。 而科学则试图发现那个是的，科学进入那个利己的，哲学则是思考那个最终的，哲学一直都往天空看，科学比较实际，谭崔并不顾虑到那个最终的，他顾虑到那个利己的，那个此时此地的，科学试图了解客体 和客观的世界，了解那个在你眼前的真实存在。谭崔是，在我们眼睛背后的真实存在的科学，是那个主体性。但是那个方法是科学的。谭崔不相信思考，他相信实验和经验。除非我们能够经验，否则每一件事。 都只是在浪费能量。有一个故事是这样的：小陈正在跨越一条街，就在一个教堂的前面，他被一辆车子撞了。那个司机撞了就跑。他是一个老年人，一群人围在那里。有人说那个人已经活不了了。教堂里面的牧师跑出来，他接近一看。 发现那个老年人即将死掉，所以他准备要来执行最后的仪式。他靠近那个快要死掉的小陈说：“你相信父神吗？你相信上帝的儿子吗？你相信圣灵吗？”小陈睁开他的眼睛说：“我的天哪，我快要死了！你居然还问我一些谜题，所有的哲学。” 就好像是这样，当我们快要死了，他还在问一些谜题。我们每一个片刻都在垂死，每一个片刻，每一个人都在他的床死床上，因为死亡随时都可能发生。但是哲学继续在询问和回答谜题。谭崔说，小孩子玩一玩哲学是好的，但是。 那些聪明的人将不会浪费时间在哲学里，他们必须试着去知道，而不是去思考，因为透过思考无法达到真知。透过思考，我们会继续编织文字，创造出文字的模式，它无法引导我们到任何地方。我们仍然保持一样，没有蜕变。 没有新的洞见，老年人只是继续在累积灰尘。我们先分享到此。